看不穿是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么？ 在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳。 触摸，画着你，画不出你的骨骼；记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。 是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中。淹没。 看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着。 不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没。 到花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你。 出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着，我的心只愿为你而割舍。 的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中。 桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你。 出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌，看不穿是你失落的魂魄。 猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 骨骼记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没。 桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着。你。 看不穿是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？ 你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。 爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。 在黑夜之中淹没，看到花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳。 难触摸，画着你，画不出你的骨骼；记着你的脸色，是我等你的执着。我的心只愿为你而割舍。 生命般莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。 就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着，你是我。 一首唱不完的歌，看不穿是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦。 爱是生命的莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。 就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着，你是我。 一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没，看到花开出怎样的结果？看着你抱着我。 比月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你。 的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没。 看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸。 不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌，看不穿是你失落的。 猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 骨骼记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没。 看到花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你。 出你的。 我的魂魄猜不透，是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没。 看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸。 出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌，看不穿是你失落的。 猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 骨骼记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中。 到花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着。 是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你。 色是我等你的执着，你是我一首唱不完的歌。看不穿是你失落的魂魄，猜不透。 是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 骨骼记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没。 到花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着。你。 出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着，我的心只愿为你而割舍。 是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 色是我等你的执着，你是我一首唱不完的歌。看不穿是你失落的魂魄，猜不透。 是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 五个记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没，看到花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你。 看不穿，是你失落的魂魄；猜不透，是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦。 爱如生命般莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我。 光似月色，寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳，难触摸。画着你，画不出你的骨骼。记着你的脸色，是我等你的执着。 是我一首唱不完的歌，看不穿是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦。 爱是生命的莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。 就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着，你是。 一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没，看到花开出怎样的结果？看着你抱着我。 光比月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。 看不穿是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦。 爱如生命般莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我。 目光似月色，寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳，难触摸。画着你，画不出你的骨骼。记着你的脸色，是我等你的执着。 是我一首唱不完的歌。看不穿是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦。 爱是生命的莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。 就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着，你是我。 一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没，看到花开出怎样的结果？看着你抱着我。 目光比月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色是。 看不穿，是你失落的魂魄；猜不透，是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦。 爱如生命般莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。 就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色。 一首唱不完的歌，看不穿是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦。 爱是生命的莫测，你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。 就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着，你是我。 一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没，看到花开出怎样的结果？看着你抱着我。 光比月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。 心只愿为你而割舍。 什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花开出怎样的结果？ 阵风一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没。看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我。 目光比月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。 是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没，看到花开出怎样的结果？看着你抱着我。 比月色寂寞，就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的骨骼，记着你的脸色。 心只愿为你而割舍。 是你失落的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中。 看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸，画着你。 画不出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中。 淹没，看到花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐，爱着你像心跳难触摸。 着你，画不出你的。 的魂魄，猜不透是你瞳孔的颜色。一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没。 看桃花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你。 出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌，看不穿是你失落的。 猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 骨骼记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没。 看到花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着。 only 是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱如生命般莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光似月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌，看不穿是你失落的魂魄，猜不。 是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱是生命的莫测。你的心到底被什么蛊惑？你的轮廓在黑夜之中淹没，看桃花。 开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着你画不出你的。 骨骼记着你的脸色，是我等你的执着。你是我一首唱不完的歌。你的轮廓在黑夜之中淹没。 看到花开出怎样的结果？看着你抱着我，目光比月色寂寞。就让你在别人怀里快乐。爱着你像心跳难触摸，画着。 出你的骨骼，记着你的脸色，是我等你的执着，我的心只愿为你而割舍。